linurgicae tolinon kai cannabis en HUDATI hydrodocois en apobrechetai kai suntribio e suntribetai ton floion ec piptonton eita cteni xanthicoe xainetai di hu he stupe horizetai Tolinon hupotes herneetidos toe atractoe per ideitai he te aristerae to neman catagei catacloothei te dexiae rombon he e la caten sfondulon ecusan per ta neemata ec decetai ho cylindros Ex hu eis rombon sunagetai, hothen hai agathides meruontai, e desmai ginontai.